那我是妮娜，今天我们来看一个全新开的盘，位于耳湾的大公园。那么这个盘呢，它是呃西宏建商，它呢一共有三种户型，两千七百尺到三千二百尺之间。 这种户型呢，全部都是双层的呃设计，那么它呢是 d e t a c h condo，就是说呃要跟别人共用行车道的小独栋哈。那么双层户型呢，在大公园其实我个人觉得还是比较受欢迎的。那么我们今天要参观的第一栋呢，是两千七百二十一尺到两千七百二十八尺。 双层四房三点五位加 bonus room 和双车库，那它的售价呢是一点三 million 起，就就一百三十万美金起。好，现在跟各位一起参观一下吧。 二百一十五块钱，他的小学呢是 Canons Park，初中呢也是，是一年级到八年级，高中呢是 p o t o l a High，这边距离 p o t o l a High 的距离呢也是非常近的。那这边的城建税呢有一点点高，地税 overall 差不多是一点九到二点零的样子。现在刚刚开盘的员工呢，它的价钱性价比也是非常合适的，所以机不可失，失不再来哦。如果感兴趣的话，要尽快联系我了。好了，以上呢就是今天的视频。如果你对这种房屋感兴趣的话，快点联系我哦。我是米娜，让我们下期视频再见，拜拜。